vem lá do cemitério. Assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério. Assombroso coral humano cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Nós que aqui estamos por vós esperamos. E nós que aqui estamos nós esperamos. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Vem vem lá do cemitério. Assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério. Assombroso coral humano cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério assombroso coral humano cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério. Assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos.